Oeddet ti'n gwybod y bydd myfyrwyr israddedig rhan a llawn amser cymwys o Gymru yn cael help tuag at eu costa byw? Gallet gael swm cyfwerth ar cyflog byw cenedlaethol ar ben dy ferthygiad chi oedd dysgu. <gasps> Felly paid a gadael i arian ddata'r heb mynd i brifysgol. Ceri llew.cymru slash arianmyfyrwyr am fwy o wybodaeth.